Aldagai guztiak hemen eh, bilatzen bat ditugu eta honekin esago batekena klimatikoak zer ari den temperaturen bat edo zer da eh, Baina hemen jendearekiko bukera gutxi egiten eguna konkretu da. Bai, apur bat gure egoera, bai. egunetan eh, bai, ikusten da, apur bat gure aizen nagusi, aizen etortzen erantzen dira, eta gainera hori askotan baita, baina ez bete baina baina eta ordua bueno ba baina ba, eh, honen baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina arabera, bueno, ba, baita guk hemen gauza ezberdinak ditugu eta gainera eragile bezala baita kontu hartu behar dugu bat hori itxasoren eragina, baina gero ba, gero barrura bai e, e, eta gero erli batzu, bai bat literatura eh, ezberdin, ezberdin. Eta horban guk honekin prestatuta duguna joku bat, da gauzu ezurek egin eta horrela hori erabili, erabiltzen dugu edo zer, bai, eh? <laughs> Zuek ikusi. Bueno, hauek eh, klimogramak dire eta horban hauek eh, adierazten duten hau dira. Ba, precipitazio kopuruak nola banatzen diren bai hilabeteetan zehar eta gero bazenolako temperaturak ditugu. Gehen gokoen bat azbestekoa, bera, gutxinen gokoak eta gara absolutuak ere gokoziak.